なんだあいつは声が小さくて全然聞こえねえし何の意思も伝わってこねえよあ最初にノブさんに出てこい出てこい言ってたけどなてめえなんだノブさんが相手することはねえんだよあバカだるいがまあ眼中ねえだろ <laughs> どいつもこいつもがっちり決めたのはこいつだしな。Yeah, no, good job. I come back and you got the belts. No other belts. Uh, don't worry about this. Don't worry about these. Are oh, you? Yeah, I want the IWGP Heavyweight Championship. Ooh. Yeah. So I'm going to win the cup. That's going to be three. Hey, thanks, Taka, yeah, for the kind words. Oh, this is my hype man. I'm DJ Luck. He's MC Neat. And he's going to do all the talking for me now, apart from when I feel like it and I feel like doing a little chat. Naito, you think you're the coolest guy in the world, huh? When I beat you and I win the New Japan Cup, guess what I'm going to do? Yeah. I'm going to take his hat. Yeah. I'm going to piss in it. Yeah. And I'm going to throw it into Tokyo Bay. That's what I'm going to do for fun. He's a fucking dickhead. ザック・セイバージュニアよすげえやつなんだよそれを知らねえやつが多すぎるからよ俺が伝えてやろうと思ってよえ 誰でもいいぞあ誰だ1回戦内藤哲也誰も予想してねえだろうザック・セイバージュニアがな勝ち上がるぞおい何が起こるか分からねえぞザック・セイバージュニアのな真の力がよあ今シリーズこのトーナメントで発揮されるだろう、うん、そしてやつの前に立ちはだかれるぞみんなこうなんだよ You just tap out <laughs> あおい金丸 デスペラードああ言っておくけどな俺たちはジュニアタック負けてねえんだえ俺たちはお前らなんかに負けてねえんだよあんま調子こいでんじゃねえぞお前らうろちょろ邪魔なやつがいるなおいゲドロッキー・ロメロそのモノマネですか高道の選手いや非常に邪魔だよまあでも 彼のアシストがあればザック・セイバージュニアもしかしたら俺に勝てるんじゃないのでもさ果たして高道のくのアシストありきでザック・セイバージュニア俺に勝ててそれで本望かそれでいいのかザック・セイバー俺ザック・セイバー割と好きだからさ去年の G1 でも楽しんだしねなかなかこのリングで味わうことのできない 関節技俺は非常に楽しみにしてますから尼崎のお客様も楽しみにしてるでしょう変な邪魔のない高道のくのいないザクセーバージュニアを俺は楽しみにしてますよそして尼崎のお客様一緒に大合唱しましょうじゃあまた明日愛知県体育館でお会いしましょう明日間に合うな アディオス